दोस्तों welcome to C video tutorials दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में दोस्तों कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट तो दोस्तों सबसे पहले हम आज करने जा रहे हैं इफ़ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट तो दोस्तों ये क्या होती है इफ़ में अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है तो इफ़ में अगर स्टेटमेंट ट्रू होती है सपोज दोस्तों यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लगी है इसके अंदर दोस्तों ये इसका सिंटेक्स है ये जो सारा है इसका सिंटेक्स है तो इसका क्या मतलब है कि इफ़ इफ़ के अंदर एक कंडीशन है तो कंडीशन क्या हो सकती है सपोज कंडीशन हो सकती है A is greater than B ठीक है सपोज हमने दो कोई भी वेरिएबल लिए हुए हैं ए की वैल्यू है टेन बी की वैल्यू है सपोज एट तो अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो दोस्तों ये ट्रू है तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो तो दोस्तों अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी ठीक है दोस्तों तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली फॉल्स होती है ऑपोजिट कंडीशन लेते हैं दोस्तों ए की ए वेरिएबल की सपोज वैल्यू है एट और बी की है टेन तो ये फॉल्स है इसमें अब ए बड़ा नहीं है बी से तो ये फॉल्स होगी तो दोस्तों फिर एग्जीक्यूट होगी ये वाली स्टेटमेंट देखने वाली इसमें यह बात है दोस्तों कि अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा ठीक है दोस्तों और अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो इफ स्टेटमेंट वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा ठीक है दोस्तों ये नहीं होगा तो ये डिपेंड करता है इफ स्टेटमेंट पर कि ये ट्रू होती है या फॉल्स तो इसकी दोस्तों हम एक एग्जांपल कर लेते हैं तो उसके लिए हम अपना Borland C C plus plus खोलें और उसमें जाके दोस्तों हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो प्रोग्राम दोस्तों दोस्तों ये जो प्रोग्राम होगा ये क्या करेगा यूज़र से इनपुट लेगा और इनपुट लेने के बाद यूज़र से उसकी एज इनपुट लेगा और एज लेने के बाद अगर उस यूज़र की एज 18 से ज़्यादा होगी तो वो वोट करा सकता है कर सकता है अगर एज 18 से कम होगी तो वोट नहीं कर पाएगा ठीक है दोस्तों तो इसके लिए हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम प्रिंट लिखेंगे प्रिंट एंटर योर एज अब दोस्तों स्कैन कर लेंगे ठीक है दोस्तों अब यहां से दोस्तों इफ स्टेटमेंट स्टार्ट होती है इफ अब यहां पे आएगी कंडीशन ठीक है दोस्तों तो कंडीशन क्या होगी if age is greater than 18 ठीक है दोस्तों printf you are lazy both ठीक है दोस्तों else printf you are not eligible for vote get C H दोस्तों अब हम इसको एक बार स्कैन कंपाइल करा के देख लेते हैं दोस्तों कोई एरर नहीं आया अब इसको एक बार रन करवाते हैं दोस्तों देखते हैं क्या आउटपुट देता है तो दोस्तों हमने सबसे पहले जो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ हमने एक वेरिएबल लिया था एज इस वेरिएबल की जो दोस्तों वैल्यू होगी जो उसमें डाटा इनपुट होगा वो यूज़र करेगा सेकंड स्टेटमेंट हमने ली थी printf enter you age तो वो आप देख ही सकते हैं इसने एज हमसे मांगी है एंटर यू एज तो स्कैन एफ यूजर से अब एज मांग रहे हैं सपोज मैं एज पुट करता हूँ ट्वेंटी फोर ठीक है दोस्तों तो अब इसके बाद क्या होगा वो जो कंपाइलर होगा वो इस स्टेटमेंट में जाएगा इस स्टेटमेंट में चेक करेगा कि अगर यूज़र की एज 18 से ज़्यादा है तो वो प्रिंट एफ करेगा यू आर एलिजिबल तो देखते हैं दोस्तों तो देखो दोस्तों आगे you are eligible for vote वो एल्स में गया ही नहीं ठीक है दोस्तों तो अभी हम क्या करते हैं हम यहाँ पे जो है एज हम करेंगे एज 15 कम करते हैं अठारह से तो देखो दोस्तों you are not eligible for voting ठीक है दोस्तों अब एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता था इसके साथ में हम अगर सपोज इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम लिखें 18 तो क्या इसका आउटपुट आना चाहिए you are eligible for vote but ये लिख रहा है you are not eligible for vote because दोस्तों यहाँ पे हमने इक्वल टू साइन लगाया ठीक है दोस्तों ये इक्वल टू साइन देखिए दोस्तों अब क्या होगा कि या अगर उसकी एज बड़ी है अठारह से या उसके बराबर है दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए तो ये ट्रू होगा तो देखते हैं दोस्तों हम अठारह एज लिख के देखते हैं eighteen you are eligible for vote देखिए दोस्तों ठीक है दोस्तों एक और दोस्तों हम प्रोग्राम इसके साथ ही कर लेते हैं वो प्रोग्राम थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल है इसका इफ स्टेटमेंट का इंट हम दोस्तों दो वेरिएबल लेंगे ए और बी ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे हम दोस्तों उन दोनों वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे print enter the value for A and B ठीक है दोस्तों अब एफ स्टेटमेंट चला देंगे F percentage D percentage D percent A B and operator and and operator B ठीक है दोस्तों यहाँ पे यूज़र इसकी ए और बी की वैल्यू पुट कर देगा ठीक है दोस्तों अब यहाँ पे हम क्या करेंगे इफ स्टेटमेंट चलाएंगे if A is greater than B ठीक है दोस्तों if A is greater than B then loop में आ जाए और प्रिंट करें print A is greater than B. ठीक है दोस्तों else else printer else printer b is greater than A ठीक है दोस्तों कर ली बैक क्लोज तो दोस्तों इसको एक बार हम कंपाइल करके देखते हैं दोस्तों कोई यार नहीं अब इसको रन करके देखते हैं तो दोस्तों क्या होगा पहले वो ए और बी की वैल्यू मांगेगा तो दोस्तों सपोज ए में लिखता हूँ ग्यारह और बी में लिखता हूँ पंद्रह तो दोस्तों यहाँ पे देखो उसने लिखा है बी इज़ ग्रेटर आज की क्लास यहाँ पे ओवर होती है तो आप मुझे उम्मीद है आप ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों जरूर लाइक करना थैंक यू